Хей! Макс Вехов желает тебе успехов. Cyber Max Digital, это мой лейбл, представляет вторую копию. Первую я копию подарил, ну, даже не подарил, сделал специально для Лукашова Алексея, потому что он здесь исполняет на гитаре лидер партию. Это <clears throat> миньончик, состоящий из двух кавер-версий на Торина Парет. Записал я его вместе с Томасом. Это Богдан Куц, который играл в такой группе, как Креница, Торина Парет, вот и Хигевальд еще. Вот. И <coughs> Алексей Лукашов, это Викинг и Мортал, он играл Морталиум на соло-гитаре. И книге Вот у меня со мной. Успели только сыграть две темы. Потом Алексей ушел в силу сложившихся семейных обстоятельств и материальных. Вот, поэтому... А, на вокале родослов, да, кстати. Вот. Ну вот, вот такой миньончик, две темы. Вот одна сейчас из них исполняется, Называется она Star Rubicon. Да. А потом будет The Rolling The Rolling, Winds. Вот. Сейчас это исполняется другое издание. Я сделал, издал компиляцию. Называется она Stonehead, Stonehead of Winter. Вот. Лати, это самая обложка. Я сам ее разработал. Вот вот логотип на Кульминесе, как раз. Тут компиляция, тут этот альбом и синглы, синглы и миньоны. Короче, можно сказать, весь Хигевальд на данный момент. Демо-записи. Э, э, демо-записи, это э, получается живое выступление. <coughs> Тут есть еще есть еще студийные треки записаны на Cybermax Digital Studio Records. Вот так вот выглядит двухстраничный только вот. Ну, так и так делает Кульминис Records. <coughs> Издание 20 штук. Тираж. Вот. Ну, а это мое издание под заказ. Это родослову копия. Он коллекционирует диски. Вот. Это для него. рекомендую к приобретению. Можете заказывать. У меня есть на Фейсбуке две страницы, посвященные Cybermax Digital. Вот. Так выглядит оформление диска. Вот Toyota Part это кавер версии на Toyota Part.